Salaam, lakini angetamani sana awe na sisi leo. Asante sana mama, tunakupenda sana na tunakushukuru kwa yote na tunasherekea na Mtobocho, na tunakushukuru kwa yote na tunasherekea na Mtobocho, kazi iendelee. nas Kurusana. Dandi huko Dodoma kwa ajili ya Nandi Festival 2021 ambapo ameambatana na wasanii wengi wa kike na lengo ni kuendelea kuwapa Watanzania burudani kwa sababu tayari ameshapita mikoa miwili na Dodoma inakuwa ni mkoa wa tatu. Alianza of course na Kigoma, baadaye akaja na sasa yuko Dodoma kwa ajili ya kuendelea kuwapa burudani ya kile ambacho wanastahili mashabiki wake ambao wamekuwa wakimsupport since day one. Sasa ukiachana okay, na show ambayo Nandi ameifanya Dodoma, pia tuliona baadhi baadhi ya viongozi wakionyesha kumsupport na kumkaribisha Dodoma pia uh, na tuliona baadhi ya picha zikionyesha pia au viongozi wakitoa neno uh, ambalo linaonyesha jinsi gani ambavyo wanajivunia pia uwepo wa msanii Nandi kama msanii wa kike, lakini ambaye amekuwa akijituma sana sana sana na kuendelea kufanya kazi nzuri. Sasa moja ya vitu ambavyo vimewasurprise watu wengi ni kile ambacho kimetokea siku ya leo wakati Nandi yuko jukwaani. Hii ni baada ya kuamua piga simu na kuongea na rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania mheshimiwa samia suluhu hassan of course ni moja ya vitu ambavyo vimewasurprise watu wengi sana na yeye mwenyewe ni kama hakuamini wakati anamsikiliza mheshimiwa rais samia suluhu hassan kwa sababu mpaka machozi yalikuwa kama yanamlengalenga wakati anamsikiliza mheshimiwa samia suluhu hassan rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania na good news ilikuwa leo ni siku ya mia moja ya kazi ya mama samia suluhu hassan kwa hiyo imekuwa ni siku nzuri sana kwa sababu ni siku pia ambayo nandi amefanya show pale dodoma na wakati simu imeita na kupokelewa na mama samia suluhu hassan rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania yeye pia mwenyewe ameonyesha jinsi gani ambavyo amekuwa akipenda kile ambacho kinafanywa na nandi lakini pia akamwambia kwamba alikuwa na furaha kama angekuwepo lakini kidogo imeshindikana kuwepo kwa sababu ya majukumu pia ya kikazi lakini akaendelea kuwaitaka waendelee kuchapa kazi na amefurahishwa kwa sababu ni siku yake ya mia moja na anaona vijana jinsi ambavyo wanaendelea kujituma na kufanya kazi pia sofa So hili moja ya vitu ambavyo uh, vina trend kwa sasa, nimeona jinsi ambavyo clip hizi zinaendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii pia, na inakuwa si mara ya kwanza kwa msanii kupigiwa simu au kupiga simu kwa rais akiwa stejini. Nakumbuka ilishoi kumtokea Diamond Platnumz eh, kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli, na alipongeza pia na akasema kwamba anaifuatilia show live kupitia television. So unaweza kuona kwamba ni kitu ambacho kimekuwa kikitokea kwa baadhi ya marais eh, pale ambapo wanaona vijana wanaendelea kujituma na kuendelea kuchapa kazi haswa kuhakikisha kwamba eh, taifa linakuwa kiuchumi, lakini pia uchumi wa mtu mmoja mmoja pia unaongezeka kwa sababu kunakuwa na show, eh, msanii um, anaingiza kipato, serikali lakini pia inaingiza kipato kutokana na kodi lakini pia kuna baadhi ya wafanyabiashara ambao wanakuwepo kutokana na mkusanyiko huo pia wanatengeneza pesa so kila mmoja anajaribu kunufaika pia kutokana na kile ambacho kinakuwa kimeandaliwa na vijana pia so pongezi nyingi kwa nandi kwa kuendelea kufanya shuo kubwa lakini pia kuendelea kuwapa nafasi uh, vijana wenzie na eh, kuwapa wanasema kuwapa fursa pia ya kuendelea kutengeneza kipato na kukuza uchumi wao kinamna moja ama nyingine comment yoyote niweke hapo chini, sehemu ya comment, utaona kile ambacho wamekiandika.